shaxsiy hayotimdagi siyosiy fikr e, siyosatga ya'ni e, qiziqish fikrimga ya'ni e, hech kim qarshi bo'lolmaydi men hech narsa kashf qilganim yo'q men faqat eski durdonalarni yangi avlodlarimizga yetkazyapman siyosatga Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Juda ham kam gapiraman, sababi sizlarga ko'rsatadigan bo'lgan video ma'lumotlar talaygina. Aziz yurtdoshlar, muborak oydamiz, ro'za Ramazon oyida. Agar bu oyda yaxshilik qilsangiz, bilasizlar, savob bir emas, ikki marta ko'proq bo'ladi. Agar malol kelmasa sizlardan bir iltimosim bor. Ushbu videoga bir dona like bosib, mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishingizni iltimos qilaman chin qalbimdan. Na prinsipga bu ishni qilmaydiganlarga Alloh insof bersin deb qolaman. Agar e, iltimosimni Alloh yo'lida bajarganlar bo'ladigan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Ushbu muborak oyda qilgan ehsoninglarni ham qabul qilsin deb qolaman. Aziz yurtdoshlar, demak, mavzuga o'taman. Bugungi video aynan Jahongir Otajonovga taalluqli. Bilaman bu videoni balki ko'pchilik uchun ko'r bo'ldi yoki endi ko'rasizlar. Xabaringlar bo'lsa bir necha kun oldin Jahongir Otajonov oilasi, onasi, otasi aynan farzandi Jahongir Otajonovga murojaat bilan yuzlangan edi va ushbu murojaati juda ham ko'p insonlarda nima deydi tanqidiga sabab bo'ldi va albatta bu ko'p o'tmasdan turib Jahongir Otajonov ham o'z javobini nafaqat ota-onasiga, balki ko'plab insonlarga bildirib o'tdi. Hozir video davomida hammasini ko'rib bilib olasizlar. Bu arada ushbu videoda Jahongir Otajonovni o'zi ham tomosha qilmoqda. bemalol kommentariyaga kimga tegishli gapilar bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin, chunki eng haqiqat gapni aynan sizlar yozasizlar, sizlar tanlaysizlar. Demak, video tomosha qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. alloh barchamizga ikki dunyo saodatini bersin albatta efirimiz haqoratlar bilan boshlandi chunki kecha ota onamni chiqargan videosi ba'zi bir do'stlarimizda bunaqa fikr bildirish tug'ilishi tabiiy ya'ni albatta o'zi usiz ham hali mani unaqa yaxshi ko'rishmaydi <clears throat> afsuski ha endi albatta hali ota ota onangiz rozi qiling deb ko'pchilik do'stlarimiz yozishibdi albatta xabarim bor hammasidan ota onam toshkentda bemalol borib ko'rishinglar mumkin man rozimi ular norozimi endi <clears throat> mani shaxsiy hayotim o'zimni fikrlarim albatta e, o'zim ya'ni olloh barchamizga bir nima deydi kalla bergan albatta ota onam mandan oxirgi uch oydan uch to'rt oydan beri xafa ya'ni birinchidan san'atni tashlaganim uchun albatta va kutilmaganda siyosatga aralashganim uchun endi bu mani o'zimni shaxsiy hayotim va shaxsiy fikrim ya'ni san'atni noma'qul bo'lgani uchun tashladim ya'ni bu noma'qul unaqa paytda ota onaga ota onadan ya'ni Allohni aytganiga qilishlikni o'zimga ma'qul ko'rdim albatta Alloh barchamiz uchun eng ulug' zot <clears throat> shaxsiy hayotimdagi siyosiy fikri siyosatga ya'ni qiziqish fikrimga ya'ni hech kim qarshi bo'lolmaydi unga hatto ota onam ham bu mani shaxsiy fikrim va mani shaxsiy fikrim o'zim hurmat qilmasam hech kim hurmat qilmaydi ya'ni man ham hech kimni shaxsiy hayotiga aralashmaganimdek manikiga ham hech kimni aralashga haqqi yo'q hatto ota onamni ham buni kim qanaqa tushunadi albatta o'zi biladi lekin ota onamizni oldida endi bu gap bilan gapirish kerak emas ota onamiz agar bizani ularga qilayotgan nima deydi allohga shukur avvalo shuni nasib qilibdi olloh xizmatimizdan qo'limizdan kelguncha qilayotgan Э, farzandligim burchimizni ado qilayotganimizdan norozi bo'lishgan bo'lsa unda bilmadim bu ya'ni moddiy va ma'naviy tomonlama lekin har kim o'zi xohlagan ishini qilishga haqqi bor э, albatta so'kinmasdan э, bir birimizga Ehm, murojaat qilganimiz yaxshi <clears throat> chunki ehm, bu yoqdagi bizani ehm, musulmonni og'ziga to'g'ri kelmaydigan so'zlar bilan haqorat qilgan do'stlarimiz o'zini oilasiga qarasinchi qanaqa ahvolda ekan o'zini ota onasiga chunki unaqa gaplar bilan boshqa bir musulmonni haqorat qiladiganlar ya'ni fosiqlar o'zini ota onasini manimcha hurmat qiladi deb o'ylamayman chunki ota onani hurmat qiladigan odam boshqa birovni ham hurmat qiladi <clears throat> ota onani rozi qilish endi bilmadim ota onani rozi qilish uchun bitta farzand nima qilish kerak bo'lsa man ham qo'limdan kelgancha qildim desam unda minnat qilgan bo'lib qoladi o'shaning uchun man hayronman mani siyosatga aralash siyosatga aralashishimdan ota onamni norizo bo'lishi yoki e, muhammad solihni masalan ota onamni e, bilar bilmas tuhmat qilishi endi bu gunoh ya'ni alloh taolo jahongir otajonov ota onasi edi demaydi hisobini oladi ya'ni alloh kechirsin man uzr so'radim odamdan ota onamdan rozi bo'ling albatta bu karimov davri diktatorligida e, uqtirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda siz haqingizda shunaqa o'ylashadi deb qo'ydim albatta albatta bu gaplar hammasi yana siyosatga tortadi bu ham ya'ni siyosat ya'ni e, ya'ni karimov davridagi siyosatni masalan e, xuddi eski risolalarda masalan tarixiy risolalarda miloddan avvalgi masalan risolalarda yoki masalan mana hammamiz konfutsiyni yaxshi ko'ramiz konfutsiyning risolalarida keltirilgan ya'ni podshohning bir ideal podshoh xuddi masalan bir oilada ota qanaqa bo'lsa masalan farzandlari uchun qanchalik darajada odil mehribon adolatli ular uchun har narsaga tayyor ya'ni ularning baxtli hayoti uchun har narsaga tayyor ota sifatidagi podsho ham masalan e, xuddi xalqiga masalan oiladagi farzandlariga ota bo'lgandek mehrli ya'ni biologik ota bo'lmasa ham xuddi masalan podsho podshodek masalan biror bir e, kasb egasi yo bo'lmasam qaysidir xizmatchi uning xuddi o'zining farzandlaridek ya'ni odil ideal holatdagi masalan sharoitlarni yaratib beradigan siyosatni yuritish kerak bizning davlatimizda yuritilgan siyosatning ya'ni mustaqilligimiz davri boshida boshlangan siyosatning noto'g'ri amalga oshirilishi mobaynida ko'pchilik xalqimiz e, aslida kimning kimligini e, noto'g'ri o'rganishdi ya'ni noto'g'ri o'rgatishdi ya'ni podshoh ya'ni podshodek bo'lmadi ya'ni prezident deydigan bo'lsak hozirgi til bilan prezident bir ideal prezident bo'la olmadi mana masalan bundan kelib chiqqan holda ideal prezident bo'lish uchun nima kerak siyosatda masalan ideal prezident bo'lib siyosiy siyosat ya'ni davlat siyosatini yuritish uchun siyosat o'zi boshqaruv ya'ni davlatni boshqarish uchun nima kerak adolat va erkinlik bo'ldi ya'ni dastur bu manda masalan ozodlik radiosidagi jurnalist e, prezident bo'lmoqchisiz prezident bo'lish uchun dasturingiz bormi deganda man dasturim yo'q dedim chunki dastur kerak emas ya'ni bizaga dastur yaratish yoki nimadir ixtiro qilish kerak emas ya'ni chunki ya'ni qanaqadir bir velosiped bir do'stim aytgandi nodira degan do'stim velosiped ixtiro qilish kerak emas haqiqatda velosiped yoki qanaqadir bir yengillik ixtiro qilish bizga kerak emas chunki bizni bizni masalan qanaqadir model yasashimiz mumkin bo'lgan tarixan masalan durdonalar juda yam ko'p biza bundan foydalanishimiz mumkin ya'ni mani dasturim yo'q ya'ni dasturim yo'q deganim masalan biror bir e, boshqaruv uchun fikrim yo'q degani emas ya'ni ya'ni yana ham afsuslanarlisi shuki e, jurnalist mani mandan kuldi o'shanda chunki dunyoqarash e, unchalik bilimga ega emas ya'ni kuldi undan ham achinarlisi shuki hozirgi kundagi e, ajoyib ideal bir boshqaruvchiga haligi judayam bir zarurati bor xalqimiz ham mani ustimdan kuldi ya'ni bu prezident bo'lmoqchi ekan dastur yo'q ekan dasturim yo'q ya'ni chunki juda ham ko'p tarixiy durdonalar risolalar masalan yoki boshqa bir davlatlarni tutgan yo'llar ya'ni mani gapimni mana hammamiz yaxshi ko'radigan o'zimizni internet e, tarmoqlaridagi sahifalarimizda masalan joylab uning e, fikrlarini har xil naqshli suratlarga e, joylashtirib tarmoqlarda shuni fikriga qoyil qolgan holda o'zimizni internet tarmoqlaridagi sahifamizga joylaydigan bitta mutafakkir mana masalan xitoy mutafakkiri masalan konfutsiyni olaylik konfutsiy ham masalan o'zini masalan ehm, nima edi uni oti ehm, nima edi ya oti konfutsiy lun yu ya'ni masalan suhbat va ehm, mulohazami degan risolasida men hech narsani kashf qilganim yo'q deydi konfutsiy konfutsiy hozirgi kunda konfutsiychilikdan masalan xitoy davlatida o'sha konfutsiychilikning hozirgi xitoy holatida juda katta o'zini aksini ko'rsatadi ya'ni xitoy qanaqa darajada rivojlangan davlat qarang hatto o'sha konfutsiy ham biz olim mutafakkir hisoblagan konfutsiy ham o'zining masalan suhbat va mulohaza degan risolasida bu miloddan avvalgi 400 500 yillar ya'ni 551 ga oid insonlar masalan miloddan avvalgi o'shalar ham men hech narsa kashf qilganim yo'q dedi risolasida ya'ni lun yuy deb nomlangan risolasida men hech narsa kashf qilganim yo'q men eski durdonalarni yangi avlodlarimizga yetkazyapman deydi u ham eski ustozlardan o'rganganini o'qiganlarni yetkazyapti ya'ni miloddan avvalgi 4 e, beshinchi 5 6 asr degan odamni gapi biza hali yashashni boshlamasdan turib mana o'zbekiston mustaqilligiga 30 yil bo'ldi hali yashashni boshlamadi biza biz faqat xor bo'ldik sabr qildik aldandik va oxir oqibatda to'g'ri gapirgan odamlar xoinga aylandi hozir buni ham konfutsiyni fikrlari bilan sizlarga isbotlab beraman ya'ni konfutsiy aytyaptiki men hech narsa kashf qilmadim man manga ham kerak emas narsa kashf qilish chunki konfutsiyga o'xshagan yo bo'lmasam boshqa bir e, qancha qancha mutafakkir allomalar bor aslida o'zi biza musulmonmiz agar siyosatda erkinlik va adolat kerak bo'lgan bo'lsa bizni nafaqat na bir konfutsiya na bir boshqa bir e, mutafakkir bizni musulmonligimiz o'zi buni подключать qilishi kerak ya'ni erkinlik va adolat musulmonlik ya'ni adolat bu borib bizani siyosiy boshqarish boshqaruvimiz dinimizga taqalishiga olib keladi ya'ni halollikka chunki qur'onda alloh taolo bizani halol bo'lishga mutlaqo halol bo'lishga to'g'ri bo'lishga da'vat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga masalan o'sha qur'onni tushirganda asosan halollik to'g'ri bo'lishlikka da'vat qilinadi va bu yo'ldagi adashganlar qanaqa shoh bo'lsin o'shani yuritgan qaysi birini yuritgan siyosati to'g'ri bo'lsa to'g'ri e, noto'g'ri bo'lsa noto'g'riligi ko'rsatilgan ya'ni qur'oni karim na bir konfutsiy na bir boshqa bir e, e, masalan biz qoyil qoladigan sana lekin mutafakkirlar bo'lsin bizga o'zi musulmonligimizni o'zi bizga avtomatim подключать qilish kerak ya'ni adolatli va adolatdan kelib chiqqan holda keyin ish erkinlik bo'ladi erkinlik bo'lmasa ham adolat bo'lmaydi ya'ni zo'ravonlik bo'lgandan keyin adolat bo'lmaydi masalan buni hozirgi kundagi masalan o'sha hidir nazar aka ollohqulovga bo'layotgan holatlar isbotlaydi ya'ni bizning davlatimizdagi siyosiy boshqaruv adolatli ham emas erkinlik adolatli ham emas va erkinlik ham yo'q deganligini isbotlaydi yana qaytamiz qaytamiz masalan konfutsiyga xuddi o'sha konfutsiy mening mani dasturim yo'q lekin man tayyorman boshqarishga degan gapimni konfutsiyning eh, suhbat va eh, mulohazalar eh, risolasidagi men hech narsa kashf qilganim yo'q men faqat eski durdonalarni yangi avlodlarimizga yetkazyapman deyishini o'zi isbotlaydi lekin jurnalist ham bilmaydi buni yo na bir xalqimiz albatta xalqimiz bilmaydi bu narsalarni chunki o'qimagan chunki o'qitishmagan ovora qilishgan xalqimiz ya'ni karimov siyosati shunga olib kelganki xalqimiz o'ttiz yil yigirma besh yil yigirma olti yil davomida faqat tirikchilik bilan ovora bo'lgan kimdir pul topishga chunki ya'ni oyliklar kam sharoit og'ir hech narsa sharoit ya'ni svet gaz muammolari ya'ni siyosat bilan qiziqishga shug'ullanishga ham bir ya'ni unaqa paytda sun'iy ravishda ya'ni qiziqish qoch qiziqtirilish qiziqtirilmaydi ya'ni hamma o'zini tirikchiligi bilan ovora bo'lib qolgandan keyin ilmsiz bo'ladi ilmsiz bo'lgandan keyin kimnidir ustidan haligi bir birimizni ustidan faqat kulishdan boshqa hech narsaga dunyo dunyoqarashimiz yetmaydi ya'ni aytyapmanki o'sha davrdagi mutafakkirlar ham hatto mening mani dasturim yo'q lekin nimaga tayanganimni nimaga ishonib bu gap bilan gapirayotganimni man o'zim bilaman ularni masalan ochib emas masalan zotan hozir ozginasini ochib ham qo'ydim masalan bu narsalarni o'sha davr mutafakkirlari ham hatto o'sha konfutsiy darajasidagi olimlar ham aytyapti ya'ni men hech narsa kashf qilganim yo'q men eski durdon ya'ni ya'ni hozirgi masalan biz modelni ideyani baribir ustozlardan o'rganyapti va o'shani davom etyapti ya'ni men o'tmishga ishonaman va uni sevaman deyilgan aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madhiy bo'ldi kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman rahmat e'tibor uchun